Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Давыдова Елена, автор сайта «В пространстве свободного творения». И сегодня мне хотелось бы немножко такую провокационную тему э, заявить для нашего разговора, которую бы я назвала так. Вы хотите жить яркой, интересной, изобильной жизнью – если вы хотите этого, то мне хотелось бы рассказать о четырех начальных принципах, с помощью которых вы сможете творить и хотя бы знать, в каком направлении двигаться для построения своей реальности. И первый принцип для того, чтобы жить яркой, изобильной, насыщенной, интересной жизнью – это свобода. Под свободой э, прежде всего, в первую очередь, я подразумеваю такой ресурс, как свобода времени – для того, чтобы реализовывать и жить так, как вам хотелось бы, необходимо время для того, чтобы вы могли посещать какие-то курсы, поехать куда-то э, отдыхать, пожить какое-то время, может быть, за границей. Для этого нужна свобода от э, наемного труда непосредственно и свобода делать так, как вам хочется. А, как правило, свободой обладают а, владельцы своего дела, владельцы своего бизнеса, которые могут построить свой режим, а, как удаленная работа, или сделать так свой рабочий день, чтобы можно реализовывать было свои желания. Это первый принцип – свобода для реализации интересной, яркой, насыщенной жизнью. Второй принцип, о котором мы поговорим, это финансы, деньги – Понятно, что деньги дают нам именно ощущение свободы в том объеме, в котором бы нам хотелось бы жить. Деньги выступают у нас возможность делать то, что нам хочется, и обеспечить нам то качество свободы, которое бы мы хотели. И финансы нам дают возможность поехать туда, куда нам хотелось бы, например, пожить какое-то время за границей со своей семьей окунуться в атмосферу новой энергии, в атмосферу новой жизни, почувствовать и расширить свои границы. И финансы дают нам возможность реализовать, например, какие-то свои детские желания, которых мы а, в детстве или не могли по каким-то причинам, или, например, не подозревали о том, что они у нас даже есть. И самое главное, что вы можете позволить себе многое. Вы можете пойти заниматься английским языком или каким-то другим. Можете пойти э, писать, вы можете пойти танцевать. И самое главное, здесь э, переходим плавно к третьему принципу которые нам обеспечивают возможность жить яркой, насыщенной, интересной, изобильной жизнью – это смелость. И самое главное, что смелость дает нам возможность реализовывать наши желания. Почему? Потому что часто смелость э, это намного гораздо проще, чем мы себе подразумеваем. Самое главное – иметь смелость заявить о желаниях своего сердца. Самое главное – смелость – это не ориентироваться на те принципы, которые выдвигает нам социум, а делать то, что хочется именно вам, вашему сердцу и вашей душе. Часто мы себя ограничиваем, например, какими-то э, убеждениями, ой, в моем возрасте уже так не идут, это поздно идти, танцевать, рисовать, петь и так далее. Или, например, ой, я не знаю, у меня не получится ничего, поэтому э, тут главное и важное э, иметь смелость попробовать, иметь смелость сделать то, что вы хотите. И для этого не обязательно делать что-то очень экстравагантное или делать что-то на грани высокой степени адреналина. Часто люди боятся предпринимать первый шаг, потому что очень много ограничений. Не обязательно иметь смелость прыгать с парашютом или погружаться с аквалангом. Часто страшно даже пойти куда-то одному и сделать что-то. Поэтому смелость очень важный принцип для того, чтобы жить яркой жизнью. Четвертый принцип, который плавно перетекает из третьего, а, для того, чтобы, когда мы имеем свободу, когда мы имеем финансы, когда мы выражаем свою смелость, а, это действие, четвертый принцип. Именно действуя и предпринимая что-то, мы достигаем той яркой, интересной, насыщенной, изобильной жизни, которой хотели бы жить. Самое важное, что действие, если мы сидим, ничего не делаем, не реализуем действие, мы, как правило, ничего не получаем. Это великая иллюзия сидеть и ждать, что что-то свалится с неба. Сделать что-то – это большой шаг для того, чтобы достичь желаемого. Самое главное в действиях, чтобы не нарушать границы других людей. И э, действие дает нам очень мощный приток энергии. Именно делая что-то, к нам поступает энергия, мы оказываемся в потоке. Мы сделали шаг, энергия пошла, она дает нам возможность продвигаться дальше. Она дает нам возможность выражать свою смелость, она дает нам возможность предпринимать что-то. Именно действие дает нам приток энергии. Если мы ничего не делаем, то, соответственно, энергия не идет. И Энергия, конечно, это важнейший также принцип, и мы можем его назвать как пятый принцип, для того, чтобы достичь той интересной, насыщенной, изобильной жизни, для того, чтобы жить такой жизнью, нужна энергия. И часто один из каналов Поступление к нам энергии – это действие и реализация желаемого, достижение желаемого. Именно реализация желаемого – не только результат, но сам процесс, по которому мы идем к этому результату, сами маленькие шажки, по которому мы идем, дают нам колоссальный приток энергии. А теперь поговорим о двух категориях людей, как они достигают целей. Есть достигатели в достижении желаемого и есть избегатели – Достигатели – это такая категория людей, которые очень э, смело, ну, во всяком случае, стремятся к достижению целей, и цель у них звучит в позитивном контексте. У избегателей, как правило, идет э, достижение чего-то, чтобы избежать каких-то неприятностей. Приведу пример. Если достигатель цель ставит, я хочу быть здоровым, я хочу быть энергичным, я хочу, э, чтобы у меня было много энергии – Поэтому я занимаюсь спортом, поэтому я э, веду здоровый образ жизни, поэтому я стараюсь правильно питаться, то избегатели формулируют цель «я хочу исцелиться от болезней», «я хочу э, перестать болеть». У них нет цели быть здоровыми, счастливыми, у них есть цель исцелиться от чего-то. Вот это огромная разница между достигателями и избегателями. Достигатели, как правило, они очень яркие, позитивные, у них есть цель, они стремятся к ней. Избегатели, как правило, такие немножко вот могут быть нытиками, они могут немножко быть такими очень осторожными, они 10 раз взвесят все, прежде что что-то сделать. Но есть и промежуточные категории людей, когда у нас это все плавно перемешивается, избегание достижения, когда у нас это достаточно гармонично смешивается. А теперь будет домашнее задание. Домашнее задание перед – это анонс курса, который у нас будет начинаться в апреле, состоящий из трех этапов. Вы можете пойти на все три этапа, вы можете пойти на какой-то один. А, курс будет называться «Достижение финансового изобилия», когда первый этап – это а, работа с финансами. Второй этап – это работа с хрониками Акаши для исцеления прошлого. И третий этап – это жизненная миссия. Итак, домашнее задание. Кто вы? Как вы ощущаете и чувствуете в себе? Вы избегатель, который старается все время уже что-то исправить, или вы достигатель, который ярко стремится к цели? И как, как вы можете подумать расширить свои границы? Как вы можете поменять свои модели поведения для того, чтобы э, стать ближе к достигателю? То есть стремиться к достижению целей, а не избегать каких-то неприятностей. Благодарю вас за внимание. И с вами была Давыдова Елена.